na asubuhi. Sasa bado unalala. Sasa unakuwa wenzako umeenda kutafuta kwenye wanakula. Wewe bado unajinyorosha hapa. Kwa nyumba hakuna kitu unafanya. Mimi ndio bibi tena mimi ndio bwana. Hmm? Unaamka saa hii. Mimi niamke nini huko nje? mwanamke na unapenda kelele. Kelele gani saa hii mwanamume mgani analala? Hata mtu ndiye anaamuka. Sasa ndio mwanaume kuamka. Kwani ni asubuhi? Hata ujui. Eh. Ama ni sasa ndio hauna. Wewe huku niambia. Wakuamini amke, kwani ni mtoto? Kijiti yangu ya meno mlipeleka wapi? Uliachia nani? Hmm. Bwana Mapangala eh, umwami kunyime pombe. Hapa kwa umwami kuna kelele. Chukua vyombo uosha haraka. Fanya haraka chukua vyombo uoshe. Harakisha osha kwani wewe? Eh? Chukua vyombo uoshe, fanya haraka. Wewe. Ah, mzito. Na wewe nini? Mzuri sana baba. Shemeji ni mboga. Eh. Mboga aje? Saa hizi saa hizi msangapi? Kuna bibi. Salamu ya nini? Wewe sijui. Hata mgeni ndiye anaingia kelele, si unyamazike kwa hiyo. Si unyamazike kwa hiyo. Mgeni ah. Waambie wanaume mwana. mimi hata unipe heshima. Ndio kwa. Hapana, habari yangu si mzuri. Hakuna venye umeamka sasa hivi umekuja kwangu. Sasa hivi saa ngapi? Sasa ndio wanaume wako nje wanatafuta. Sasa nilikuwa na habari. Umekuja kumpeleka wapi? Kwa habari mzuri. Sitaki story habari mzuri hapa. Hapana. Osha vyombo. Chukua vyombo, chukua vyombo. Chukua vyombo uoshe. Chukua vyombo. Umwame. Chukua vyombo uoshe. Umwame tulia. Umwame tulia. Chukua vyombo muoshe. Na wewe mwenzako akusaidie. Osha vyombo. Sawa, narudi. Usirudi hapa. Shemeji. Hapana, usikuna hasira. Toka hapa. Utapoa tu, hakuna penye unaenda. Hapana. Hakuna mwana. Wewe, wewe, wewe. Kuja washa vyombo. Mwana. Nenda na usiwahi rudi tena. Wendeni huko. Kwenda kabisa. Eh. Umwami. Eh, bwana. Wewe unagombana na watu wa kike asubuhi ya nini? Hata mwenyewe hata hebu ona mifuko yako. Unaona kitu ah, bwana bwana, umwami um... sikulala na kitu. Umwami kuna fumu huko eh? Umwami eh. Umwami eh. Si kitu uende tukunye pombe. Sikulala na kitu. Sasa ukulala na kitu, mwanamke anagombanisha asubuhi na ukulala na kitu. Bora ukufanya dili ya jana. Ah, ah, niko na wacha ngoja mimi niko na dili. Mhm. Mm? Unajua amenifukuza lakini ajui mimi na mimi nimeona. Ah, na kuaminiwa. Ngoja ngoja. Kuna unajua nduma tunaitanga nduma yams. Unataka tukule nduma tutalewaje? huyo mama ah, Hii kitu inabeba. Mimi hii hii hii ile hii ni ile kali. Utafika hapa? Eh. Ah, wewe ndo mwami, wewe ndo mwami. Pole pole. Mwanamke anakupanisha aje? Sio mwami. Eh. Unajua wewe umesema uko na mpango? Ah, mimi nimekuambia mpango yote niachie bwana. Nikuachie mpango na masaa inapita bwana. Unajua masaa ya wazee. Bibi si amenifukuza asubuhi. Lazima pia mimi nimwonyeshe. Pia wewe pia kuchako ni mbaya kwa kila siku tu kukorofishana na bibi asubuhi. Wewe bibi bwana, siji. je nitamnunulia nini? Jambo la muhimu. Eh. Mimi nataka kunywa pombe tafadhali. Wewe ndio rafiki yangu. Hata pombe mimi kunywa pombe. jana siku kunywa bwana. Fanya hivi. Oh, ngoja. Unajua mimi nimekuambia nilikuwa nimejipa. Sasa unaenda kitu bure bwana, umwami. Tulia. Uko Tulia. Hii maisha. Tulia nimekuambia. Jamu kwa hapa. Tulia. Tulia kama pombe. Ngoja. Naona unaona. Wapi? Naona hapa. Wewe ni ngoja hapo. Ni ngoja hapo. Hapo. Simama tu hapo. Wacha niangalie wapi. Wewe angalia angalia. Unajua naweza pita akienda mtoni. Wacha mimi nibebe gunia. Unajua unaweza leo unapotelea huko. Nenda kutoa mali. Ah, Mwana kutoa mali mwana. Mwana. nasikia kwa shamba. Ah! Hebu niende nione. Ni nini nasikia? Eh, hizi kuku za jirani nilisema wafunge, lakini ni kama wafungi. Eh! Ni nini mbaya? Mbaya leo. hapo umepita hapa ah, ama nasumbukana kulima peke yangu, huyo kosi kuwa mume wangu waki wacha ataniona tu sijui nini nilifuata kwake. Nalima peke yangu, nateseka na yeye ako tu, tena anakuja anaiba. Wacha leo atanijua, auna mke wangu, wacha ataona, wacha niende. Hai. Na leo hatuja wakuji hey. ama nipange pange vitu ndio wakuje. Haki sawa tu, si Sawa, acha nipange vitu Hey. Hey. na nilitengeneza this smart. Sasa sijui atakuja ama Oh. Okay. wanapenda kwangu, sijui natengenezanga vizuri ama Ai. Oh. Cha. Mwenye atakuja kwa eh, Kama kawa na asipotufanyia mbili hii hii mchezo tunakata. Huyu mama tunamlisha mzuri na akona. Ah, mama mama mama mama. Odi hapa. Pima pima pima. kwanza pima. Ngoja. Mama. Basi. Kwanza, kwanza. Kwanza, kwanza. uonje kidogo. Kwanza. Eh, kuonja tu. Yaenda tuone ile. Kigongo wewe wewe unaringaringa nini? Unajua siku hizi bwanaka alikufa akakupea biashara. Eh? Unaongea nini? Ah, mwaga tu hapa. Onja vile nikali. Umwami? Eh? Umwami? Eh? Umwami. Ngoja bwana, mimi sijaonja. Ngoja, ngoja, ngoja. Nitakuambia, nitakuambia. Ashakwambia. Shika mama, shika mama. Leta hii kitu kwanza. Eh. Mama, hebu onyesha hii kitu. Na hii hii ni ya tatu. Halo halo halo. Ah, Kwanza tulia tulia mwami. Tulia mwami, tulia mwami. Karibu. Ah, ah, utajua ah. mzee. mzee. Yes. Ah. kaa hapo lakini pia nyinyi mtoboke tu. Pea mzee kiti ya Okay. Si, wacha tu mkae chini hapa. Mimi niko sawa kabisa. mali, iko sawa sawa. Sasa wewe mzee shika hivi. Wewe shika hivi kana kuni. Eh. Eh. Sasa sasa niwasaidie. Kwanza ile ilikuwa ilikuwa 30. Ya hapo tu. Sasa piga. Sasa weka glass moja. Glass moja? Eh. Piga piga hapo. Weka tu glass moja. Eh. Itoshe. Asante. Unajua hmm. nikwambie. Uonyeshe kidogo bwana. Eh, eh, wacha kunishika shika. Rembo. Wewe ni eh, nani? Una bwana. Uonyeshe. Pomwani. Ai, na mama ni mkali sana. Ah, ah. Okay, kujeni biashara yenyu alafu malize. Mzee kwanza aonje. Ngoja. Mzee mzee mzee. Ngoja kwanza. Mimi sikuonja bwana. Acha mzee aonje kwanza. Ngoja. Kali. Umwami ameanza kuwa mchoyo. umwami ni mchoyo. Umwami ameanza kuwa mchoyo. Nimwambie siku hizi nimeenda shule. Sawa. Jamani mkali sana bwana. Jamaa nilikuwa kwa nilikuwa mbele tu kunywa kupombe bwana. Wewe nilikuwa nakwambia. Hapa tuko na jamaa maringo sana. Eh, bwana unajua nyinyi hamtobokangi, hiyo ndio shida yenyu. Sawa. Wewe mzee kunywa sigara alafu tuende bwana. Toka hapo. Piga piga moja. Acha na huyu ukijosea maneno maneno. Unajua ubaya hawa wazee, ngoja. Wazee wanadhani wanangojanga sisi tufi. Omwana. Ngoja. Omwana omwami gura ni yako omwami unajua unajua ni wewe mama watu wa waombi wachoyo Unajua mimi nilikwambia bibi bibi hizi niletea yako mchezo. Nimekwambia uoshe vyombo. Ah. Bibi bwana wewe. Jamaa tuende bwana. Oh, ngoja. Unajua bibi bibi yangu ako na mchezo mwingine yenye mimi sipendangi. <laughs> Omwami na omwami. Unajua omwami Omwami ni omwa? Omwami. Ona una unamwaga bwana. Omwami omwami nimempata ame bibi yake. Omwami. Bibi hizi bwana wewe unajua mimi ni nani? Ah wewe ah, ah. kwangu omwami. Hmm? Omwami. Ngoja ngoja ngoja Omwami. Ah, mwami. Msiungoje. <laughs> Ngoja ngoja Omwami omwami. Omwami. <laughs> Izuru singoja. Unaona bibi kupiga mimi? Ah, oh. Ah. Weka hii chini. Walevi wa wa wachoyo. Kama unasikia. Eh, walevi wa hawagongi wachoyo. Kila mtu anakoma hivi. Choyo. Choyo. Dipe. Unaona? Unaona nikipiga hivi. Unaona nikipiga hivi. Unaona hiyo? Dipe, dipe anaweza kupiga vitu kweli. Nikupimia ngapi? Nauliza hii imefika hapa. Wagani? Hawa hivi. Nani? Eh? Soja? Eh eh. Sasa wewe na umetokea. Nduma jamani. Eh? Umetokea wapi? Mwanaume unisaidie. Lazima peke yangu mwanaume unisaidie twende. Umetokea wapi? Twende, twende. Eh? Nini mbaya kwani? Mwanaume bure kabisa. Nini mbaya? Hizo ndomani zangu wameiba. Jesu. Tupeane heshima. Heshima gani? mimi mimi ni, ni, ni prophet nitajua wamekuja na ndio Wanaendanga shamba Angalia. Angalia. Nyinyi kama ni ujinga mnanifanyia, wacheni twendeni huko. Tokeni, tokeni. Mnaiba vitu za mnaniletea hapa. Kwani oh mimi sikuwa na bwana. Tokeni hapa, niamkieni kwa vitu zangu. Watu wengine wanaweza kuja kunywa pombe, msinilete Hebu amkeni hata. Sawa, twende. Eh, twendeni. Hata vitu zenyu sitaki. Kweli kabisa, mwibe vitu za watu mnaniletea hapa ati mimi. Kwendeni, siwataki hapa. Kuna watu wanaweza kuja kunywa pombe hapa. Ala, kuna watu wanaweza kuja, si lazima nyinyi. Tokeni hapa kabisa. Hey. Hey. Hey. byokugosha wanawake ni majira ya moyo mwame kulienda namna gani omwami omwami omwami omwami